ကြည်လင်ရဲ့အင်္ဂလိညိုတျိုးလက်ဆုံမူကကောင်းစွာမသွေးရှိခိုးကရောလည်းရပါတော့သည်ဖယားဤသို့ယခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးအနန္တတည်းသို့ ရုပ်စုပွားများပူဇော်ရုံးလည်းရတဲ့ဝစီမင်္ဂလာပဏာမသစ္စာစကားတွေကြောင့်သစ္စာတရားတွေကြောင့်အလုံးအလုံးကျမ်းမာလို့ချမ်းသာဝေပြာဝေးကွာလျက်ကောင်းကျိုးလူရစာကြရည်နဲ့ပြည့်စုံကြကုန်ပြီလေ တူးနဲ့တူမေတ္တာကူဝါကြည်နူးရွှင်ပြုံခြင်းရွတ်လစွာသောစိတ်နှလုံးတို့ဖြင့်ရင်သုံးသူပြောဖရာတပိတော်တပိတော်မတော်သည်နှလုံးစိတ်ဝါအမြဲတမ်းအေးချမ်းသာရစွာဖြင့်ယနေ့ယခုဤကောင်းမှုတို့ကြောင့်မညံဖူညံမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရရောက်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းသည် စဉ်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေကုန်သတည်း ဆေးလေးရဲ့ရဲ့ပြီးခေါ်ရတာနေလေရဒီဘက်လက်အတွက်လက်ချောင်းလေးကြီးကပ်လောင်လို့ဒီနံရရရလည်းလီနေနဲ့ထိုးတယ်သေလူပြီးတော့ အနားယူလိုက်တော့ပျောက်ရောက်သွားတယ်ကိုသွားပြီးသွားတယ်ပင်ပန်းတာအဲ့တော့သွားပြီးဒီဘုန်းကြီးစီတဲ့နေလုံးသာဘူးရင် တရေတမောရင်းရတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသွားတည်သွားရတကရမောရရလဲအလိုလိုက်အကုန်တာဝန်ကြီးကြအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ်လည်းလိုက်တာပေါ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ဘုံကြီးစေကိုမတော့ အဲ့မှာလည်းနည်းနည်းပင်ပန်းသွားဘာတွေလဲဘာတွေလဲသူဟိုဘက်ကအုပ်စုတွေကဘာမှလည်းမပြောဘူးစာပေတွေဟုတ်တယ်နေဆုံးသာပြင်တရေတမောတော့ချိန်လိုက်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ရင်နေလို့ထိုင်လို့မကောင်း ရင်တော့အိတ်တယ်ကြီးဘာတွေများလဲဆိုတော့သိနားမလဲဘူးအခုကတော့သိမရချင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုတရားကောင်းသင်ရပါတယ်လေဟမ်ဟုတ်ရဲ့ ခုနကလေးပြောတာဒုက္ခသစ္စာအာခန္ဓာဘာလဲလဲဒုက္ခသစ္စာငါခန္ဓာဒုက္ခမှုရိယនិရောဓနဲ့မက္ခတမြာ၄သစ္စာရှိတယ် ဒုက္ခသစ္စာကပညာပြတ်ပါပိုင်းခြားသိဖို့သမုဒိယသစ္စာကဘာတဲ့ပါပယ်ဖို့និရောဓသစ္စာကသစ္စိကတ္တပါစိုက်ဖို့ မေဃသစ္စာကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့အကျင့်ကောင်းနေနဲ့တွားဖို့ပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးဒါကြောင့်ဘုလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားတော်မူထားတာရှိတယ်ယောဇဗုဒ္ဓေသာတံမေသသံဃေသသရဏံကတော သတ္တာရိအရိယသစ္စာနိတမ္မာပညာယပတ္တိဒုက္ခဒုက္ခမောပါဒံဒုက္ခသသဒိကမအရိယသင်္ကိတမကံအရိယသင်္ကိတမကံ ဒုက္ခုပသမဂါမိနံအဲ့လိုဟောတာတိပေဆိုင်ပွားပေါ့တိယမာကဒုက္ခသစ္စာပယမာကဒုရိယသစ္စာဆိုင်ယမာကនិရောဓသစ္စာပွားယမာကမေဃသစ္စာဟုတ်လားအဲ့တော့ ယောဇာဘုဂင်္ဇာဓမ္မေဇာသံဃင်္ဇာသရဏံဂတောအကျဉ်သူသည်ဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးဖြာတို့ကိုစီကပ်ကိုွယ်ခြင်းသို့ရောက်ပါ၏ထိုသူသည်ရဲ့ဒုက္ခင်သာဒုက္ခသစ္စာကို၎င်း ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခသမုပ္ပါဒိသဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမှုရသစ္စာကို၎င်းနှခုရှိသွားပြီနောက်တစ်ခါဒုက္ခသစ္စာတိတ်ကမံဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်တဲ့និရောဓသစ္စာကို၎င်း ဒုက္ခတွေဆုံးသွားပြီသူမှုရသစ္စာကိုပယ်ပြီးမှတော့ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခါဒုက္ခပါဒမဂမိနံဒုက္ခရှောက်ရာနေဗုဒ္ဓသူရောက်ရာရောက်ရောက်ခြင်းကောင်းဖြစ်တဲ့ အရိယမြတ်သောအထင်ကြီးကအင်္ဂါ၈တန်နဲ့ပြည့်စုံသောမဂင်္ဂမကသစ္စာကို၎င်းဒါသစ္စာ၄ပါးပြည့်သွားပြီအဲ့လိုပြည့်သွားပြီဆိုတော့စတ္တာရီ၄ပါးကုန်သောအရိယသစ္စာနေအရိယသစ္စာတို့ကို တမမဖောက်မပြဲမမှန်ကန်ကန်ပညာရမပညာဖြင့်ပတ္တိသိမြင်နိုင်ပါ၏ဣတိဤသို့တတ္ထလူနတုဆရာဘုရားမြတ်စွာသည်ဣမံကာထံဤကတာတို့ကိုအဘတိကောင်းသောမသွေမိညာတော်မူခဲ့ပါ၏တည်း စ္စာလေးပါးသိဖို့အခြေခံမူ၃ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံမူကနေသင်ရင်တက်သွားတာ။အခြေခံမူကဘာလဲလဲဆိုတော့ရောစဗုဒ္ဓင်္စဓမ္မေစတန်ခေစသရဏံကတောဖះကို၎င်းတရားကို၎င်းသံဃာကို၎င်း တရဏံကိုယ်ွယ်ခြင်းသို့ဘုတော်ကိုယ်ွယ်စိတ်ကခြင်းသို့ဘုတော်ရောက်ပါ၏အဲ့ဒီလိုအခြေခံကတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံစွာတည်ရှိရမယ်လို့ဘုရားရှင်မိတ်တာဟုတ်လားတရဏဂုံသုံးပါးလောက်မှမပြည့်စုံရင်တော့ဝေလာဝေးပဲ ပြီးတော့မှ၅ပါးသီလ7ပါးသီလအဲဒီသီလတွေကိုခြေခံပြီးတော့သီလဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိတွေကိုတက်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတက်အဲ့ဒါလို့တွားတာတရဏဂုံ၃ပါးကိုမြင်မပြတ်စိကကိုယ်ဝယ်မှ ဘုရားဘာသာရဲ့အခြေခံအုံမြင့်နဲ့ပြည့်စုံအဲ့ဒါလိုသာပါဒီတော့အဲ့ဒီမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်နိုင်တဲ့အခြေခံသည်တရဏဂုံသီလပဲသစ္စာလေးပါးသိမြင်ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်သည်အဓိကတရဏဂုံသီလပဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ရှင်းသူတော်ကောင်းကြီးတွေအရိယာကြီးတွေကသွားခဲ့အဲ့ဒါဒီသစ္စာလေးပါးသိမြင်ကျွတ်တန်းဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒုက္ခင်စဒုက္ခသစ္စာကို၎င်း ဒုက္ခသမုပ္ပါဒင်သဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသမုဒိယသစ္စာကို၎င်းဒုက္ခသစ္စာတိတ်ကမံဒုက္ခကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့និရောဓသစ္စာကို၎င်းဒုက္ခပါသမဂါမိနံဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းအကျင့်မြတ်ဖြစ်တဲ့ အရိယာမြတ်သောအရိယာမြတ်သောအထင်ကြီးကအင်္ဂါ၈တန်နဲ့ပြည့်စုံသောမဂ္ဂင်သာမက္ခသစ္စာကို၎င်းအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကိုခုနသရဏဂုံ၃ပါးနဲ့အခြေခံပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွား အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိတ်ရထားတာအဒုပရိသတ်ကြီးတဲ့အဲ့ဒါလေးသတိထားပါနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာ ဟောစီရပါတယ်တော့ဥတူတူမလုံနဲ့ဥတူတူမလုံနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်တယ်ဣဒေဟောပါဏဘိခဝေဒုက္ခရိယသစ္စာ ဇာတိပိဒုက္ခသရာပိဒုက္ခအပြာတိပိဒုက္ခမရဏံပိဒုက္ခအပိယေတံပြောကောဒုက္ခပိယေဝေပြောကောဒုက္ခယံပိဋ္ဌာနလပတိတံပိဒုက္ခတံခိတေနပြစုပါရဏေခန္ဓာပိဒုက္ခ ဘိခဝေသန္တရာပေလာမြေကိုကြောက်တွေးနေညာအိုချစ်သားတို့ဣဒံခောပနာအဘယမိတ်တော်မူလန်ဒီကဒုက္ခရိယသစ္စာစေရရဲ့အစစ်မှန်ဧကံပင်ဖြစ်ပါ၏တဲ့ ဆင်းရဲခြင်းအစစ်မှာဧကံပဲဖြစ်တယ်။ဘာဒီဆင်းရဲတာတော့လဲဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာဘာတွေဆင်းရဲတာလို့ဇာတိတိဒုက္ခအမိဝမ်း၌သွဲပိုက်တန်ဒီတည်နေရခြင်းသိတယ်ပဲ။ ဒုက္ခပြောပြလို့မဟုတ်လောကရထူထူဝန်တွင်ဘုံဘုံရင်းဆွဲ၍ဩဆင်းရဲခြင်းကလည်းကြီးလာပါပဲဤတကားတခုမှတ်မှာလက်ချိုးတာသရာပိဒုက္ခ ခါတွေကလည်းကိုင်နာတွေကလည်းထိုင်မျက်လုံးတွေကလည်းမိုင်းသွားတွေကလည်းကျွေးအင်းတရေရင်ယိုယွင်းလို့အိုမင်းလာရရင်ဒီလည်းပဲဒုက္ခပြောပြလို့မကုန်လောကရတူတူဘုံတွင်ဘုံဘုံဆုံဆုံညင်းစေသဖြင့်ဩစင်ရဲ့ခြင်းဒုက္ခသစ္စာပါရကဘယ်နှခုရှိပါလဲ ဓာတိဒုက္ခရဲ့ဗရာဒုက္ခရဲ့ဓာတိပိဒုက္ခတလိမ္ပိကြီးလေသမုဒ္ဒံအကြောင်းခံ၍ဖောက်ပြန်တတ်စွာယောဂပြရပြီဖြစ်ပေါ်လာရရင်ဒီလေဘာသစ္စာလဲဘယ်နှခုရှိပါ့မလဲသုံးခုရှိပါ့မလဲ နောက်လေးခုမြောက်ကမရဏံပိဒုက္ခဇနီးမယားသမိသားနဲ့စီးပွားဥစ္စာအိုးအိမ်တိုက်တာတွေကိုစွန့်ခွာပယ်လျင်သေခြင်းတို့ရောက်သွားတာလည်းပဲဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပฏิတန်ဒီ ဇာတိအိုနာသေးဟုလေးကျွေရင်မြဲဒုက္ခဖြစ်၏တဲ့ဒီလေးပါးဇာတိသရာဗျာတိမရဏအဲ့ဒါအရင်မြစ်ပဲတို့အလုံးကိုနှိမ့်ဆက်နေတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားခုနာနာလိုက်ဒီနာနာလိုက် အဲ့လိုမျိုးနေလေလည်းအဲ့စာဖတ်နေရနေပြီးတော့ဒီလက်ချောင်းလေးတွေကကတ်သွားလို့ကပ်ပြီးရတယ်နှိပ်ပြီးလို့ပြီးတော့အနားယူပြီးတော့ဟိုကျိန်းလိုက်တယ် ပြီးတော့ပျောက်သွားပါတယ်ဒီပင်လယ်စာရီစောက်လို့လာမသိဘူးဒီနာနေပြီဟိုကြွတ်တက်တယ်ဖြစ်တယ်ကဲဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှခုရှိတော်ပြီလဲသိပါပါအေး မချစ်ရှင်တွေချစ်သူကွဲနေလိုလဲမရအကျဉ်းပြသောယေစုပါဒာငါခန္ဓာအပိယိတံယောဂဒုက္ခောအပိယိတံယောဂဒုက္ခောတဲ့ သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့မချစ်ခင်သူနဲ့အတူတကွအမြဲရှင်တွဲနေထိုင်ရတာဒါလည်းဒုက္ခသစ္စာပဲဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲနောက်တစ်ခါပိယိတံယောဂောဒုက္ခော ချစ်ခင်နဲ့တဲ့သုံးဘက်ကြည်ပြူချစ်တဲ့သူနဲ့အတူတူကမနေရခွဲခွာပြီးတော့နေရခြင်းဒီလည်းပဲဘာသစ္စာလဲဘယ်နှခုရှိပါပြီလဲဟမ်ဟုတ်တယ်ဇာတိဇရာပြာတိမရဏ အပိယိတံယောဂောဒုက္ခပိယိဝေယောဂောဒုက္ခ၆ခုရှိတော့ပြီနော်ခုနှစ်ခုမြောက်ကယံပိဿနာလပတိအကျဉ်လိုရှိရာကိုနာလပတိမရဘူးပဲတံပိထို့သို့မရရင်ဒီလည်းပဲ ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပါပဲဟုတ်ပြီလားဘယ်နှခုရှိပါပြီလဲခုနှစ်ခုရှိပါပြီတန်ခိတ်ဒီနာအပိုးမသွင်းလိုရင်အကျင့်ပြရသည်ရှိသောပြင်းစုပါရဏေခန္ဓာဥပါရဏေယ ဥပါရဏေယဆွဲကပ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးတို့သည်ဒုက္ခပြောပြလို့မကုန်လုံးရတူတူပုံတွင်ဘုံဘုံစုံစုံညင်သက်သဖြင့်ဩဆင်းရဲခြင်းကလည်းကြီးလာပါပြီတော့တည်း ဆွဲကနေရတန်ရုပ်ဤခန္ဓာဝန်တို့ကြီးတို့သည်ဒါရှစ်ခုမြောက်အဲ့ရှစ်ခုမြောက်ကိုခေါင်းစဉ်တက်တာခေါင်းစဉ်ရပါတယ်လေဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ တန်ခိတ်တေနအပူမသွင်းလိုရင်ခြင်းမြတ်ကိုပြရသည်ရှိတော့ပြေစုပါရဏေခန္ဓာဥပါရဏေယဆွဲကံနံယုတ်ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဟုသောဝန်တုပ်ကြီးတို့သည်ဒုက္ခရောပြလုံးဘုံလုံးရထူထူဘုံတွင်ဘုံဘုံစုံစုံမြင်စေလှပါ၏အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား ဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာအဲ့ဒီလိုမျိုးမိန့်ကြားတော်မူထားတယ်အခုရှိခုမြောက်ပထမဦးဆုံးကဇာတိပိဒုက္ခဘာလဲလဲဇာတိပိဒုက္ခပါဗျာအမေဝမ်းလိုက်ဆွဲပိုက်တန်ဒီနေရာရင်းဒီလည်းပဲ ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့တော့ပရိသတ်တွေဟာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့တန်တေတဇဩပပတိကအန္တဇဇလာဘုဇာပရိသတ်တွေ၄မျိုးရှိတယ်တန်တေတဇက အညီလေးတွေကိုဆွဲကပ်ပြီးတော့ပိုးလောက်လန်းလေးတွေဖြစ်လာအာသတိကစားပဲဩပပါရိကဆိုတာကနတ်တို့ဟုတ်အပေပုံငါးတွေဘွားကနေနတ်ပြည်အောင်မဲ့လူကလည်းဘွားကနေရောက်သွားတယ် ဟုတ်အပေဘုံရောက်မဲ့သူကလည်းဘဝကနေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဩပပတိကပိဋကနိအန္တစကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကြက်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေအိုးအိုးပြီးမှအဲ့အိုးကနေပြီးတော့ခွက်ထွက်လိုက်ဒွိဇပိဋကနိလို့ခေါ်တယ်သူက ဥအရင်ဥပြီးတော့အဲ့ဒီဥဟာခွဲထွက်မှတတ္တဝါလေးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြတော့ခုနအန္တဇပြိတံဇလာဘုဇပြိတံနေဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့လူတွေခွေးတွေနွားတွေအဲ့ဒါတွေဟာအမိဝမ်းတွင်းမှာ ကိန်းအောင်ပြီးတော့အဲ့ဝမ်းကြတိုင်းကနေပြီးမှမွေးပွားပြီးတော့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလာဘူးသာပြိတန်နေအဲ့တော့အဲ့ပြိတန်နေ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအိန္ဒိကနတ်သားကိုမိတ်ကြားတယ်ပဋိတန်နေ အစင်းစင်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့မိတ်တာဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲပထမကလာဟောတိအဲ့တော့ပထမကလာဟောတိ ထမအောင်ဆုံးကလလိုက်ရည်ကြီးတည်တယ်နောက်ဒုတိယကျတော့နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါကျတော့အပုဒ္ဒံဇာယတိအမြုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာကလလိုက်ရည်ဆိုတာက ဘုန်းကြီးတို့ရုပ်ပေါင်း30ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဖြစ်တာကာယတတကဆေယုတ်ဘာဝတတကဆေယုတ်ဝိတုတတကဆေယုတ်အလုံးပေါင်းတော့ရုပ်ပေါင်း30အဲ့ဒါပထမကလလဟောဒီ အဲ့ဒါကိုကလလိုက်ရည်ကြီးလို့ခေါ်တယ်ကလလာဟောဒီအဘုဒံအဘုဒံဇာတိပေတိပေတိနိဗ္ဗတတော်ခနောပေတိနိဗ္ဗတတော်ခနောကနောသာယတိ နောက်ဆုံးကြတော့ဂေတာလောမနခမိစာကနောပတကသာယံတိဂေတာလောမနခပိစာဒါကရသော်ဘုရားကအိန္ဒိကနတ်သားကိုဟောတာပရိပရိဒတ်နေအစဉ်စဉ်ဖြစ်တည်လာရဖို့ အဲ့ဒီမှာပထမကလလက်ရေကြီးရုပ်ပေါင်း30တည်တယ်ခုနှစ်ရက်နောက်နည်းနည်းလေးကြာလာတော့အမြုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးသွားလိုက်နည်းနည်းကြာလာတော့သားတစ်ကလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းကြာလာတော့ကြက်ဥပုံတဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တော့ ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ခက်မှငါးပြားလက်ကလေးနှစ်ချောင်းခြေတော်လေးနှစ်ချောင်းခေါင်းလေးဒီလိုဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့စတိတ္တတာဟာ89ရက်မှာသက္ခုတောတ္တဂါနစိန်ဝါ မျက်စိနာနာလျှာသူတို့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနောက်မှာကျတော့40နှစ်တတ်တာဟာရပေါင်း294ရက်လာနဲ့ပြောရင်တော့6လကျော်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ရင့်မာလာပြီဆိုတော့ မိခင်ရဲ့ဝါကြတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီဒေတာသည်ဒေတာလောမာနခံပိစာသံပင်နေမွေးခြင်းနေခြေသေးလက်သေးတွေထွက်လာအဲ့လိုထွက်လာပြီးတော့ဒီ မွေးဖွားတော့မှာပေါ့လေအဲ့တော့ပရိသတ်နေနေရတာဒီတန်တေသားဟာမိခင်ရဲ့ဝမ်းကြတဲ့တည်းမှာမိခင်ရဲ့ကြောကုန်းဘုတ်ကိုလှည့်ပြီးတော့ခေါင်းပေါ်က စာသင်အိမ်ကိုလွတ်တာအောက်ကအစာဟောင်းအိမ်ကိုထိုင်ထားတယ်ဒူးကလေးထောင်ပြီးတော့လက်ကလေးနှစ်ဖက်ကမေးကလေးကိုထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလိုနေရတာအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ပရိသတ်နေနေဖို့ရှင်းရအောင် ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆင်းရဲပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့ဒီဝမ်းကြတိုင်းကအေးမမအေးတာပူတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကာမပလေနာကံကြိုးပေးတိုင်းမဲ့ သေတော့မသေဘူးသေတဲ့လူလည်းရှိရပါလေဒါသူကကမ္မပလိနာကံအကျိုးတိုင်းပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲတရေသာမိခင်ဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာနေပြီးတော့ငြိမ်ပြီးတော့မိခင်ကဣရိယာပုတ်ပြောင်းတိုင်း တရားခံရက်သွားအိရိယာပုတ်တွေပြောင်းတိုင်းလိန်ချိုးတယ်လို့ခံစားရတယ်မိခင်ကအေးလာလေးဆိုင်ရေကိုရေကလေးနဲ့ဖိတယ်လို့ခံစားရတယ်မိခင်ကအပူဇာတွေအငံတွေစက်တွေစားရင်လေတမ္မူပြားကြီးနဲ့ဖိတယ်လို့ခံစားရတယ် ဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျိုးပေးတိုင်းဒါသတ်တော်ရှင်နေတာပါဒါပေမဲ့နာလို့ကျင်လို့ငိုလို့မရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီချွတ်တလိတ်တရားထဲမှာပိတ်နောက်တစ်ခါမိခင်ရဲ့ ဟိုတားအိမ်နဲ့သူဟာဒီပိတ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့အကြောင်းနဲ့ချက်ကြောင်ငိုလို့မရအဲ့ဒါဓာတိပိဒုက္ခပဲဓာတိပိဒုက္ခပဲ ဇာတိပရိသတ်တွေနေရတာအဲ့လိုနေရတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့တာပွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာတိပရိသတ်တွေနေရတဲ့ပရိသတ်တွေသာအင်မတန်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်ဇာတိပိဒုက္ခ ဇာတိယဒုက္ခဆင်းရဲပဲအမေရိကန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာရှင်ဘုရားဟောတာလက်မခံဘူးလေဘာဖြစ်လို့လို့ခိုးမမသိတာပဲတဲ့ဟုတ်လူဖြစ်တာလေတဲ့ဩမမြင်ရတိုင်းကမယုံဘူးဆိုလို့ရှင် ခမရအမေကတော့မွေးတာမှန်တယ်လို့ကျုပ်ကလည်းအမြင်ကကနဲ့ဘူးကြီးပြောမမေရတိုင်းသာမယုံဘူးဆိုရင်ခမရမေရမွေးတာတော့မှန်တယ်လို့တကယ်ကြတော့ခမရပြီးတော့စစ်ရလားလို့ဟာရှင်ပြဘာပြောတာလဲ ခမရဘူးရောမောရုပ်ကလည်းဂလန်တိုက်တယ်လို့အမေကတော့သိကြတယ်လို့ခမရအဖေကသိကြရလားလို့အဲ့လိုမေးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးသူတို့က professional